Простые свиные уши. Что с них можно сделать, кроме холодца? Оказывается, приложив немного усилий, можно сделать шикарную закуску под пиво. Ароматную, солоноватую, мягенькую. Отличная закуска под пиво, если пиво еще хорошее. Как делается, смотрим. Thank you.